все ее творчество. Где мои дети будут жить? Что они будут кушать? Что они будут пить? На что они будут смотреть? Как им будет комфортно? Как им будет уютно? И Бог все, все, все, все, все, все, все, все сделал для человека. Тысячи птиц, тысячи фруктов, овощей, Разные растения, разные животные, облака, солнце, луна, море, горы. Красоту для детей, для детей, для детей. А потом в конце поместил человека в эту красоту. И говорит, это твое, это для тебя, возлюбленная моя. Это для тебя, мое дитя. Это для тебя, это все твое любимая, посмотри на цветы, это тебе, на солнце тебе, на море тебе, это все тебе. хотела, чтобы мы просто бежали и прыгали в отцовскую любовь, на грудь обнимали и сказали, Бог, Иисус, я твое любимое дитя, люби меня, люби меня, цена заплачена, изливайся любовь Духом Святым, цена заплачена, цена заплачена, излейся любовь Духом Святым на меня. Говорите Богу, Отец, я хочу пережить эту любовь, я хочу пережить этот рай, я хочу пережить Твоя объятия, я хочу пережить Твое прикосновение. Твоя Библия говорит, что когда люди приходят к идолам, они ничего не говорят, а Ты живой. И я еще раз призываю имя Господа, Иисуса, кровь, кровь на каждого человека и обнимает твою любовью, благословляет твою любовь. И говорю, Отец, дай пережить каждому твою любовь. Прикоснись к каждому любовью. оживи меня Твою любовь, согрей меня Твою любовь, утешь меня Твою любовь. Этот мир так жесток, этот мир так коварен, там нету мира, там нету покоя, там нету отдыха, там мы на войне, а здесь мы пришли к Тебе. Обними меня, Господь, утешь меня, Господь, умиротвори, наполни, войди в мое сердце сердца, полечи, оживи, укрепи, обнови завет с тобой. Помилуй, Иисус, пересмотри мое сердце, пересмотри раны, боли. Я обнимаю твою любовь. Кренгари, каламагари, куду кору богрики. И во имя Иисуса окрепляю кровью, во имя Иисуса и Духом Божьим. Кренгари, каламагари, поражаю всякое ярмо объявляете свободу любви Твоей, свободу благодати Твоей, свободу милости Твоей. И по закону любви, кому хуже, туда больше благодати. Аминь. У кого, Господи, много, пусть избытком разливается по телу Твоему. Во имя Иисуса, во имя Иисуса. Ангелы, служите, служите. Принимайте Божью любовь. Скажите просто, Господи, я принимаю. Господи, я отдаюся, Господи, даю Тебе право, делай со мной все хочешь, и благодарите Бога, и благодарите Бога, и благодарите. И Он обязательно придет, обязательно ярмо пойдет, обязательно любовь коснется. Бог свят своему слову, Бог верит себе самому, любви верит. Любовь не может не любить, любовь не может не миловать, любовь не может не искать встречи, Бора ищет пользы, ищет встречи. Говорите, смотрите на эту благословляйте эту И она будет служить, она будет поить, она ищет это, аминь. И я благословляю вас любовью, крови Иисуса. И я благодарю, что эта любовь почила, эта любовь обяла, эта любовь, аминь, аминь. Эта любовь проникает в глубь духа, эта любовь проникает в сердца, и она животворит, она животворит, она животворит, она окрыляет, она укрепляет, она благословляет. Принимайте Божью любовь, просто пейте. Ученики три с половиной года принимали любовь всего нам всего они. Принимайте, как дети принимают любовь родителей. Они принимают питание, принимают надежды, принимают подарки, принимают образование, принимают все. И весь говорит, Бог, ты меня создал. Я дитя любви, я желанное дитя. Люби меня, Господь. Я нуждаюсь в твоих подарках. Я нуждаюсь в твоей милости. Я нуждаюсь в твоей благости. Я нуждаюсь в твоем исцелении, утешении. Люби меня. Ты лучше из всех отцов. Люби меня. А И я Духом Святым ломаю всякие препятствия. Ломаю всякие твердения, Закружай врата ада. Град пустым сатана народ. камней, а она хочет, аминь, получить благодать. И я имею право, вот слова, вот вера, вот действие, аминь. Бог отвечает на действие, Бог отвечает на действие, Бог отвечает на действие. Бог пустые поля не возвращает, засеянный возвращает. Поэтому говорите слова веры, говорите слова мира, слова любви во Иисуса да будет владыкой мир на этом месте, и да будет все во всем любовь. Благословляй наследие Твое духом любви, в котором полнота Божества, полнота жизни, одним Иисуса И весь народ да скажет Аминь. Аллилуйя! Слава Богу! Слава Богу! Спасибо, прославление. Когда мы приходим к Богу, будьте дерзновенны. Будьте дерзновенны. Бог всегда отвечает на действия. Скажи каюсь, когда Бог омоет. Скажи Иисус мой Господь, тогда Он придет, будет господствовать. Он дал нам власть на этой земле. Он дал нам владычество на этой земле. Мы хозяева на этой земле. И когда мы что-то делаем, тогда Бог делает. Ну, как вам рассказать? Бог поставил человека владыкой на земле. Так? Скажите, Бог верен своему слову? Бог свят своему слову? Он, мы, он написано, свое слово не меняет? Не меняет. Вот представьте себе картину что Бог дал нам землю, а потом приходит и что-то на земле делает. Сатана говорит, ты какое имеешь право здесь делать? Ты честный или нечестный? Ты святой или не святой? Святой. Кому ты землю отдал? Людям. Кто хозяин? Люди. А что, что свое слово отменяешь, приходишь, что-то делаешь? Это нечестно. Поэтому Бог ищет человека, кто бы кого благословил тогда я благословлю. Кто бы что-то связал, тогда я свяжу. Кто бы что-то развязал, тогда я развяжу. А люди говорят, Господи, делай. Ну как я приду к вам? Ну еще картина. Родители передали квартиру детям или дом. Приходят, э, выходят, а там, там что-то творится такое. Вызывает полицию, наш дом, покажите документы. А документы на дочери. А дочь там вертеп сделала. Они говорят, извините, вы не имеете права, и мы не имеем права. Что хотят, то и творят. Надо было думать, когда квартиру переписывали или дом. Аминь. То если в этом мире законы работают, то тем более Отец Небесный, Он не может переступить. Он дал сатане третью часть ангелов, и он был Херувимом управлял. И потом, когда ангел этот изменил Богу, Бог не может через ангела идти и третью часть ангела трогать, потому что он нарушит свое слово, и он увлек третью часть ангелов. Почему? Потому что Бог не меняется в своем слове. И вот надо это понимать, что мы хозяева. И когда мы говорим, Господи, называй имя Твое, благодать, о, хозяин меня призвал, тогда я прихожу на, на землю. Господи, я благословляю моих детей. Тогда ангелы, идите благословите. Хозяин земли меня пригласил. Господи, я каюсь. Вот, видишь, человек кается, тогда я омываю. А люди вот так стоят, говорят, Господи, Господи. Бог говорит, что вы зовете мне, Господи, Господи, а не делайте то, что я вам говорю. Связывайте, развязывайте, говорите, проходите к Богу дерзновенно, благословляйте Бога, и Он вас благословит. Проставляйте Бога, и слава придет. Благословляйте друг друга, и я буду благословлять. Вот только Бог благословляет действия. Когда мы сидим в лодке, Ничего нету. Когда выходит Петр из лодки, тогда сила действует. Аминь. Поэтому будьте живым. Когда приходите в Дом Божий, э, дома может быть одиночку, там тяжело. А когда приходите в Дом Божий, славьте Бога, благодарите Бога, благословляйте, призывайте имя Его. И вы увидите, что все ваши слова, здесь общие веры, они сильно будут возгреты, они сильно будут благословлены, и вы будете укрепляться в вере. Аминь. Действуйте. Нам даны драгоценное обетование, есть Библия инструкция, и действуйте согласно этой инструкции. Аминь. А вот утверждающий, помазывающий, Бог здесь будет подтверждать. Аминь. Я так понял, Василий проповедует, да? Давайте поприветствуем. Аллилуйя. Благословение. Аллилуйя. Слава Господу. Благодарю за возможность делиться Словом с вами. Благодарю Господа за то, что проснулся сегодня, за то, что пребываю в Доме Божьем, в Доме молитвы. Вы знаете, когда мы благодарим э, Господа и говорим «благодарю Тебя за все, Господь», то вот это интересное слово «все» — это «все» имеется в виду. И когда Бог одному дает спелое яблоко, а другому э, гнилое яблоко, и мы почему-то все время пытаемся кричать, а почему? Почему так или мало, одно всего лишь, а не пять яблок? А правильно вопрос задать зачем? И тогда Бог силен ответить, что спело яблоко для подкрепления, а гнилое яблоко для удобрения будет вам дано. И он будет всегда отвечать на ваши вопросы. Э, Мое слово небольшое <laughs> называется тема «Будем хранить благодать». Э, евреям 12.28. Начнем с Слова Божьего. Итак, мы приемля, э, мы приемля Царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом. Э, будем хранить благодать. У слова «хранить» есть противоположность, то есть обратная сторона этого слова, ну, как у планеты, допустим. С одной стороны ночь, с другой стороны день. И э, вера, сомнение, да? Э, э, радость, уныние. То есть есть обратная сторона. Обратная сторона слова «хранить» — это выбрасывать. Ну, то, что мы не храним, мы его выбрасываем. То есть оно нам не нужно. Хотя, может быть, оно нам и нужно, но, короче, то, то что мы не храним, мы его выбрасываем. Это обратная сторона. И также, ну, есть созвучное слово в данной теме. Это Э, слово, ну, забывай, забывай. Вот э, филиппийцам Павел говорит, э, филиппийцам 3.13, а, а, не почитая себя достигшим, а только забывая заднее, то есть забывая, ну, то есть он его выбрасывает, простираюсь вперед. И э, также еще у этого слова есть параллельное слово, которое тоже созвучное словом «выбрасывать». Оно связано с нашим покаянием. Это э, в Исаия 55.7 Э, да оставит нечестивый путь свой. То есть мы оставляем, мы выбрасываем то, что мы не храним это. Это вот эти слова, которые идут э, ну, параллельно слову «выбрасывать». Э, я так издалека начинаю, но я подойду к сути очень быстро буду говорить. Иоанна 3, 14, 15. Там Иоанн говорит о... Читаю слово. «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, даже дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Эта история случилась, э, когда э, стали народ, э, народ Божий, евреев кусать змеи, они стали умирать. Они возопили, и Моисей сделал зна, знамя Божье, это в числах 21.9, и сделал Моисей медного змея. Ну, и всякий, кто на него посмотрит, он оставался жив. Это параллельно такое э, место Иоанна. Вот. Это было, это событие было в 13 веке до Рождества Христова. Это ну, приблизительно 1650 год. Вот. Но если мы будем читать дальше Библию, э, и в 4 царство 18.4, языки. то есть э, э где-то около 450 лет Э, народ Божий служил без, э, без царей. То есть были судьи, были пророки, и то, опять же таки, что-то они захотели поставить, чтобы им Бог поставил э, царя. И Бог поставил им Саула, первого царя, и это цари менялись, менялись, и они делали то угодное в глазах Бога, то неугодное в глазах Бога. И такие вот как волны, то вверх, то вниз, то вверх, то вниз. И четвертое царство – мы читаем в языке 18.4. Это мы добрались, э, Это э, он отменил высоты, разбил статуи, срубил дубравы, и заметьте, и истребил медного змея, которого сделал Моисей. Это произошло в 8 веке до Рождества Христова, приблизительно э, в 8 веке, приблизительно это было где-то 700 год. Так вот, между первым событием, как э, змея вознес Моисей, и до того, как его убрали, языки убрал, прошло больше 600 лет. И они его хранили. Э, Библия э, не указывает, поклонялись они мы не поклонялись. Но вот здесь, вот в четвертое царство, четвертое царство, он именно убрал этого змея, потому что они уже просто стали поклоняться ему. Возможно, это только вот при нем стали поклоняться, а возможно, еще до этого поклонялись. Но они его хранили 600 лет. Вы представляете себе? То есть этот змей хранился 600 лет. То есть, э, а если вы помните, тогда Моисея, э, Бог, э, видать, предвидя все это, он тогда тело его скрыл, чтобы никто не мог его найти. Потому что мы даже не представляем, если бы Бог оставил тело Моисея, возможно бы, что ну это просто такой был бы идол, чтобы ему так бы поклонялись, его бы так бы хранили. И это неизвестно, чем бы закончилось. То тогда уже Бог даже скрыл тело Моисея, чтобы просто никто его не мог найти. Но змей э, хранился 600 лет. И возможно, что э, так как и дубравам поклонялись, и идолам поклонялись, возможно, этому змею сделали из змея э, именно э, э, поклонение. Конкретно вот этому знамю сделало поклонение. Не Богу, а именно э, э, человеческим, э, ну то, что сделал человек. То есть они стали поклоняться. И поэтому, что нам нужно хранить? Мы будем хранить благодать. в псалмах также сказано, что больше всего хранимого храни сердце свое. То есть у нас есть указание, на что мы, на что мы должны хранить и с чем мы должны расставаться. То есть мы вот Э, больше всего хранимого мы должны хранить сердце свое. Это 4.23 э, притча, притча, да. И, и Иоанн, 1 Иоанн, он также указывает, э, чтобы мы хранили себя. И в 5.21 1 Иоанна он говорит, дети, храните себя от идола. То есть есть вещи, которые мы должны хранить, и есть вещи, которые, от которых мы должны их просто выбрасывать. Выбрасывать в прямом смысле слова – вот физически, как есть. Э, есть, например, у нас э, какие-то э, неприличные журналы, например. Мы их должны выбросить. Есть у нас неприличные картины, мы их должны выбросить. Все, что не связано с грехом, мы должны выбрасывать в прямом смысле, чтобы мусорная машина увезла. Если у нас есть какие-то э, духовные вещи, ну, душевные, точнее, даже душевные, скажем. Есть у нас ревность, например, какая-то, к мужу, к жене. Э, слава Господу! Мы должны выбросить эту ревность, вызвать машину. Приедет машина Божья, мусорная, соберет эту ревность, соберет э, наши обиды, и она увезет навсегда. Как мусорная машина увозит мусор, точно так же Бог может освободить от всего этого. Э, или направить эту ревность в дары Божьи чтобы мы ревновали еще о дарах Божьих больше и больше и больше. Вот. Поэтому э, евреи хранили это знамя 600 лет, около 600 лет. А нам нужно хранить себя от идолов, хранить э, благодать. Будем хранить благодать, спасательную благодать, которая нам открыла Отца, которая нам э, даровала милость, которая нас оправдала и по этой благодати мы просто живы. Сегодня и завтра, и каждый день. И хочу, чтобы мы поблагодарили Бога и прославили Его, и разделили то, что нам хранить, и самое главное, то, что нам нужно выбросить, и забыть об этом навсегда, чтобы Божья машина увезла от нас все, что нам непотребное для нас. Благодарю Бога за слово, которое мне даровал, что я с вами поделился им спасибо большое. И, Господу хвала. Аллилуйя, спасибо. Слава Богу. У нас сегодня о, проект работает, слава Богу. Библия говорит, если прибудете в Слове моем, то чего не попросите у меня, будет вам. Но, казалось бы, так просто прибыть в Слове. И чего не попросите, нет никаких ограничений. Это тема сегодняшней проповеди. Мы будем копать это. Но перед этим я хочу повторить такие главные фундаментальные вещи. Кто такой Бог, Отец наш? Кто помнит? От Него все, им все и для Него. От Него все сотворено, им все содержится, питается, защищается. Это и все приносит плод и славу Ему, выполняет функцию. Аминь. Слава Богу. Что делает сатана, чтобы вырвать нас от Бога? Кто помнит, какое, с чем он Какое главное у него? А? Что-что? Да, будь как Бог. Но это, но это он, а будь как Бог, то есть будь как Бог сам. Вот Бог создал небо и землю, все содержит, все животворит и все. И сатана говорит, будь как Бог. То есть оторвись от Бога и живи параллельно экзует параллельно. Но это называется, а как через что это делает? Через дерево добра и зла. То есть дерево делай, ты, сатана одним говорит, ешь, пей, веселись, нету Бога, и люди отрываются, живут без Бога, засыхает семьи, засыхает здоровье, идут преисподнюю. А другим говорю, делай без Бога добро, делай без Бога добро. Если ты веточка оторвалась, веточка оторвалась от дерева, вышла из системы, тебе конец. Поэтому мы должны понимать, кто такой Бог. От Него я создан. Им я должен содержаться, питаться, потому что Он с меня питает и греет. И я должен приносить плод Ему. И когда веточка находится на дереве, никаких проблем нет. Она не сама себя создала, кто-то ее создал. И кто-то заботится, питает, дает ей сок, и дает ей питание, и все чтобы она приносила плод. И сегодня Бог говорит, покайтесь и вернитесь назад Богу, чтобы им жить, им двигаться и питаться. Аминь. Не будьте как-то в стороне Бога. Утром приходите. и говорит, Бог, кто меня создал? Ты. Для чего? Это, чтобы любить меня, греть, питать, заботиться. Я твоя церковь, написано, ты греешь, питаешь, заботишься. Пожалуйста, призывая имя Твое, призывая благословение, разуми, достав и принимайте благодать. Я не, хожу, не ухожу от Бога утром, пока, как малый карапуз, не наемся. Верь, любви, благодати, пока от избытка потекло, вот тогда я начинаю молиться за церковь, за все, за все, все, от избытка. Веточка не может рожать плоды, если она сама голодная, так? Поэтому мы, наш Христос есть корень мы приходим к Нему наполнен. И когда он наполнен, тогда мы идем служить. Аминь. Для чего пришел Иисус? Показать Отца, потому что тысячи лет люди уже ушли от Него. Второе для чего? Показать нас, кто мы такие. И вот Иисус Христос говорит, смотрите на меня, это вы. Что вы потеряли? Это вы, что вы должны делать, как должны делать и ходить и что можете делать. Аминь. Смотрите на меня, я вас старший брат. И третье для чего? А? Да. А мыть кровью, вернуть потерянное и стать нашим вождем, чтобы мы были учениками. Аминь. И для этого, говорит, если вы прибудете в Слове Моем, то вы истинно мои ученики. Аминь. <clears throat> Итак, Библия говорит, что все обетования во Христе Иисусе, дай аминь славу Божию через нас. Аллилуйя. И вот что значит, давайте нам Иоанна 15 глава, 7 стих. Иоанна 15 глава, 7 стих. Написано так. «Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите и будет вам. Чего не пожелаете, просите и будет. И мы сегодня будем разбирать, ну, как, а, а почему оно не тяжело и не во всех как бы срабатывает. Потому что во всяком деле есть тайна. во всяком деле есть тайна. Я вчера, например, колеса менял. Летние на зимние. И у меня там литые диски, а я купил новые на зимнюю резину металлические такие простые и посыпил. Я а еду по трассе, а у меня колеса тут тут тут что-то такое тарабанит руль, думаю, что такое. Ищу уже. Нашел, короче, там по дороге 24 часа работает шиномонтаж, заезжаю, в чем дело. Я говорю, он ничего не понял, говорю, вскрой, давай мы посмотрим что-то. Он вскрыл, оказывается, там есть такие прокладочки на литые диски, а на металлические их не надо і вони поперекашувалися. И короче, ну, ну прийшло на прокладки. Взяли ці прокладки, выкинули, поцепили назад колеса и поехал как песня. И он говорит, везде есть свои нюансы. Я говорю, да, друг, <laughs> я к тебе приехал. Я просто первый раз об не знал. Вот везде есть какие-то мелочи. Вот ты делаешь, а оно руль та та тарабаня, я думаю, что ж такое. Э, оказывается, везде есть свои нюансы. Итак, и так же само в Слове Божьем есть вещи, которые э, нужно понимать. И Библия говорит, кто слушает Слово ну, и разумеет вот эти нюансы, понимает, как это делать, тот принесет плод. В следующий раз мне не надо ехать туда. Я знаю, что надо делать. Выкинуть прокладочки, и все будет хорошо. Аминь. Слава Богу. Итак, вот как прибыть в Слово. Давайте мы порассуждаем просто, как работает Слово. Что такое Слово? Слово – это образ чего-то, это название чего-то это указание чего-то, наименование чего-то. Если, например, кто-то пришел, говорит, люди, пожар вот там, значит, мы побежали туда, и то, что видим пожар, это слово говорит, что там пожар, надо что-то тушить или убегать. Или кто-то говорит, айфоны 10 завтра будут продавать, очередь, давка там, вы видели по телевизору. Когда слово говорится, люди, это говорится о чем-то это название чего-то, это образ чего-то. И когда люди и бегут туда, оно а действительно там есть, и покупают, там рыбу провезли, или какие-то там тряпки, ну вы знаете, зачем, зачем люди бегают. Хорошо, это в физическом мире как работает. Теперь давайте пойдем в духовный мир. В духовный мир. Я говорю слово сейчас вам. Человеческое простое слово. Вспомните в жизни своей самый радостный день. И как кто-то бежит ногами, в пожар, или за десятым айфоном, или что-то опять привезли, там сказали, так и вы духом пойдите в этот самый радостный день. И представьте себе, что вы там, в этом радостном дне. Вспомните все детали. И что бы было бы с вами, если бы начали сейчас искренне рассказывать другим об этом дне? Скажите, улыбка расплыла эта радость пришла, и вы бы так говорили, знаете, вы бы не говорили, ну, было там то-то, то-то, это было, это вот то-то, то, а вот, о, о, ну, это а забыло, а вот это, слушайте, вы бы сами сияли, и другие не сидели бы там, да, о, интересно, эта радость и передалась одна другим, так или нет? Хорошо, а теперь давайте я вам говорю другое слово. Пойдите, вспомните сейчас, только ненадолго, самый плохой день своей жизни, когда вам там было плохо, или смерть, или кого-то там, или что-то, я не знаю, там, или болели, или операция, и вспомните детали, и что было, бы, если бы начали рассказывать? Кто-то пустил бы слезу, кто-то говорит, ой, не хочу вспоминать, кто-то, и те, которые слушали, мне тоже, ой, ну, боже, слушай, лучше не рассказывай это дело. Это то, о чем мы пошли духом в это дело и вошли в это дело, оказывается, какое слово, я сказал, о печали, оно говорит, что там есть печаль. Когда слово говорит, там айфоны в том продаются, ты идешь, и там есть айфоны, там пожар, есть пожар. А когда ты в духовном мире идешь, там, где вот было зло, оно есть это зло. И оно начинает тебя мучить, начинает тебя мучить. И это, или ты идешь в радость, оно начинает тебя радовать. Оказывается, слово, оно чем-то начинено. И то слово, оно о чем говорится, оно есть в физическом мире. И что слово говорится в духовном мире, даже те поступки, которые мы пережили, они идут, написано, каждый, написано, что э, когда человек умирает, дела идут вслед за ним. Вот мы сейчас вспоминаем, что творили, оно все есть. Мы думаем, как это Бог все запомнит, ты сам ее принесешь. Оно есть в твоей голове, в твоей памяти, оно все есть и оно пойдет за тобой. Если ты не омоешься за кровью, не покаешься, за все будешь отвечать. И вот оно все есть. Но ну, а это я говорю вам за физические слова, физические вещи, за физические слова и духовные вещи. А теперь есть Библия вот эта. Библия – это Слово Божье. Слово Божье. Однажды мне, я молился, и так в духе, мой дух поднялся так, крыши дома нету, и стоит Иисус в Библии и говорит, смотри, когда ты приходишь в какой-то эм, ресторан, и тебе дают меню, и все, что там в этом меню написано, заказывать тебе принесут. Ты заходишь в какую-то мастерскую и говоришь, там есть прескурант, вот это мы делаем. И ты заказываешь, и тебе дают. Вот так это мое меню, что есть на небе. А это истина слово, потому что она говорит о том, что есть на небе. И ты бери, проси, иди туда, прикасайся, иди туда, просто бери и даром, не надо платить все твое. Но ты должен, царство оно духовное, и ты должен духом пойти туда и прикоснуться, питаться, брать, наслаждаться, жить там. Потому что царство, оно не придет неприметным образом, оно невидимое, оно духовное. Вот мы видим, что, например, говорит, если кто-то прикоснулся, пошел в радость, и, и не видно неприметным образом радости здесь. Музыканты не играют, а вы что-то вспомнили, и вы радуетесь, оно работает. Тут пришли в обиду какую-то, и она работает. А оно не видно неприметным образом, но оно же есть. Вот так же самое и Царство Божие. Оно есть. Оно невидимо, но оно работает. И оно царствует, оно владычествует, оно на всяком месте. И в это царство можно э, войти духом и истиной. На основании слова ты идешь, и оно работает. Вот как я говорил, вспомните радость. И вы туда пошли, есть. Вспомните обиду какую-то, пошли. И она есть, оказывается. Я это... И вот так же самое Библия, что Библия говорит, ты туда духом приходишь, туда, и оно есть это, и оно есть. И вот нужно научиться духом идти, играть в духовном мире, духом идти, познавать в духовном мире, и мало пользоваться, и мало того, что пользоваться, жить этим, пребывать в этом. Аминь. И вот это наша задача. Если мы не умрем, если мы не поймем, Бог говорит, вы умрете как человек, как, как каждый человек. Хорошо. А теперь давайте возьмем вот такие простые вещи, как вопрос спасения. Есть спасение. И что Библия говорит? Дайте нам, пожалуйста, Римлянам 10 глава, 8, 9, там 10 стихи. Римлянам 10 глава написано так. Хм. Но ну, что говорит Библия, Писание? Близко к тебе Слово. Оно в устах твоих и в сердце твоем, то есть Слово веры, которое проповедуем. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, а сердцем веришь, что Бог воскресил из мертвых, то спасешься, потому что сердцем верит в праведности, а устами исповедует ко спасению. Итак, в духовном мире есть спасение. Если я не плотью, вот один слушает мозгами и не работает, а другой сердцем, приходит, видит, Бог, я должен быть наказан, а ты за меня висел на Голгофе. Моя кровь должна литься, твоя лилась. Меня должны за мои проступки бить. Ты пострадал. Я должен быть в аду, в преисподней. Ты был вместо меня. И когда ты это духом, не умом просто знать, а духом, духом идешь, но в духовном мире есть. Если ты по разному что-то вспомнишь, оно не сработает. А если ты духом проникнешься туда, о, тогда через дух оно передастся, добро или зло. И также духом приходишь и говоришь, Господи, духом приходишь, сердцем веруешь, то есть духом внутренним, сердцевиной, не плотью, а духом, внутренним человеком, сердцем, сердцевиной. Ты туда прикасаешься и, это, и говоришь, я каюсь. И вдруг оттуда какое слово, о чем слово, туда, оттуда приходит и спасение. И приходит благодать, является Бог Спаситель и очищает, освящает. Если ты согрешил, что-нибудь сделал и чувствуешь совесть мучает, есть кровь, она есть в духовном мире. И ты не умом, а сердцем, когда приходишь, и говорит, кается, омой а меня Господь кровью. И кровь омывает, и свобода такая приходит. Но если это люди не сердцем, не сердцевином, не духом приходят к Богу, евреи приходили, вот совершил на тебе баран. Сосед, я все равно тебе морду побью. Меня барана не жалко, это сам. Я еще три барана дам, но ты у меня получишь. Внутри покаяния нет. А когда человек кается, а потом приносит жертву, тогда Бог ее омывает. Аминь. И поэтому Бог говорит, если вы сердце ваше не участвует, закройте свой храм, повесьте на замок, у вас будет один грех, грешите. А так у вас два греха, приходите, все артистов играете. Не надо, лучше идите гуляйте. А если каяться, то каяться. Аминь. Итак, давайте мы разберем первый верующий человек, который получил в духовном мире обетование, это Авраам. Он отец веры. И смотрите, как оно, как работает. Авраам где-то лет 20 знал, что у него будут дети. Он знал это слово, это слово было, он ну, рассуждал об этом слове, он знал это слово, он, может, молился по этому слову, но он не пребывал в слове. А тема Библии, тема сегодня проповеди говорит, если вы прибудете в Слове Моем, то чего не попросите, будет вам. В каком вы слове прибудете, тот и плод будет. Я вам говорил, если вы прибыли в обиде, то и обида пришла. Если вы прибыли в радости, то и радость пришла. Если вы пребываете, читаете слово спасение, то спасение приходит. Если вы читаете кровь, например, приходите слово крови, то она кровь омывает. К какому слову вы приходите, то там и дух содержимое оттуда приходит. Аминь. И вот Авраам, э, но надо прибыть в этом слове. Вот Авраам имел слово, но он не пребывал в слове. И Бог говорит, Авраам, прими детей. И если ты принимаешь детей, засеяли поле пшеницы, ставят табличка «пшеница», так нету пшеницы, там есть пшеница. И поле, ты какое поле? Я пшеница, а ты какое? Я гречка, а, «А я помидоры. Она имеет право так говорить? Имеет. Я, говорю, это говорит, эй, мамульки беременные там, это же мамульки, уже с детьми. Говорит, идите, заходите сюда, там кабинет. Это уже мама, только она беременная. Она носит ребенка в сердце. Можно сказать, мама. И говорит, ты прими мое слово, так? И прибудь слово, говори, я отец народу, я мать народу. Вы знаете, многие э, женщины лежат на сохранении. Почему? Потому что не могут удержать слово, э, не могут удержать семьи поэтому лежат на сохранении. И вот Авраам, он тоже был, Бог говорит, как на сохранении. Говорит, слушай, чтобы тебе не, не абортировать слово, то ты, говорит, днем смотри на песок, а ночью песка не видно, смотри на небо. Столько у тебя будет дети. Для чего? Чтобы удержать слово чтобы ты прибыл в слове. Я отец народов, я мать народов, я отец народов, я мать народов. Не знать, а прибыть в этом слове, ходить в этом слове. Аминь. Вот, например, я повторяю еще раз, когда я вам говорю о какой-то, о радости, когда ты начинаешь думать о радости, все, ты пребываешь там, и эта радость, она пребывает в тебе. А потом что-то раз, другое, и забыл даже об этом. Уже пошли в обиду, уже обида пребывает. А вот слова Божьи, чтобы они были у нас, нужно ее взять в сердце и носить добрым, чистым сердце. И если ты имеешь это сердце, в сердце посеяно это слово, как тут гречка посеяна, табличка с гречки, а я что-то принял, и я, пребывая в этом слове, говорю, я отец народу, я мать народу. И Авраам знал, что у него будут дети 20 лет, а пребывал в слове, вот находился в слове, держал это слово, смотрит на звезды, столько у меня детей будет, чтобы только поддерживать это слово, питать, чтобы не засомневаться в этом слове, как Петр. Шел, держал слово, шел по воде. Это слово работало. Засомневался, пошел на дно. Почему? Слово перестало работать. И вот Авраам вот так держал, не обращал внимания ни на что. Он держал это слово, говорил, славы Бога, не отпускал это слово хранил это слово. И это слово, о чем он, в каком он слове пребывал, то и слово принесло ему ребенка. Аминь. Вот эту тему, это он первый, нужно научиться об этом пребывать. Потому что я сегодня как гора, верю, завтра, а, ничего не будет. Я тоже гора, а завтра ничего не будет. Это, а нужно вот пребывать в слове. Давайте еще такой самый такой классический пример. Это Нейман что-то мне это больше всего нравится. Э, как вот именно пребывать в слове, простой пример. Нейман, это кто не знает, это был э, э, министр обороны Сирии. И одна девушка пленная сказала, что есть такой пророк, который может твою проказу исцелить. Он был прокажен. И он поверил словам этой девушки, пришел к царю, говорит, исцели меня. Царь говорит, ты хочешь придраться, потому что проказу никто не исцеляет. Пророк услышал, говорит, пусть придет ко мне и узнает, что есть Бог в Израиле и Бог Иисус. Он пришел, к пророку проехал, а пророк даже не вышел к нему. Послал слугу, слугу э, в рваном халате, так, ну слугу. И говорит, скажи ему, пусть покупается семь раз в этом, в Иордане и будет здоров. Во-первых, ее гордость заела. Как это? Он говорит, я думал, пророк выйдет возложит на меня руки и все. Понимаете, люди, люди смотрят на человека. Люди ожидают от человека. Люди, ну, они смотрят на Слово Божие. А он даже не вышел сам, а он через слугу передал ему Слово. Какое? Божье Слово. А Божье Слово, оно полное благодати истины, оно суть дух. Если ты берешь семя, сеешь помидор, то там есть помидор и полно помидоров. И целая потом плантация помидоров. Если ты сеешь, например, что там персик, то там целое дерево персиков и сад персиков. Поэтому если там не жить слово, Почему я вас посылал в радость? Почему я вас посылал в печаль? Там есть, там обида есть, а там радость есть. Вот что, о каком слове мы говорим? Оно живо слово, да? Оно живо есть. И если Бог через пророка послал ему слово, какое слово? Исцеление. Пойди, покупайся, да? И ты будешь исцелен. Он ему послал слово, давайте скажем, слово. А этот не, не, это самое, не верил в слово, не понимал, что слово исцеляет. А он думал, пророк, а он думал, меня оскорбили и хотел развернуться, уезжать. А слуга говорит, ну давай, ну, ну а вдруг ты потом опомнишься и скажешь, ну что я такой ерунду не сделал? Ну что он тебе, если что-то такое великое просто, ну давай окунемся, ну жара, ну покупаемся, ну что-то. Ты говоришь, так это лужа, в нас то реки такие. Ну, короче, уговорил его, и он покорился Слову. Он противился Слову, а сейчас он покорился Слову. И по Слову Божьему, не к человеческому Слову, а по Слову Божьему пошел в исцеление. Как я говорю, пойдите, давайте я говорю слово радость. И вы пошли в радость и нашли радость. Я вам говорю слово обида или там какое-то горе. И вы пошли, и там нашли неприятности, так? Да? И каждое слово, оно в себе что-то содержит. А Божье Слово, оно живо, действенно, а оно полное благодати. И если оно посылается, оно не возвращается тщетно. Если это семя помидора, то будет помидоры, а огурцы будут огурцы. Если это семя слово исцеления, и ты вошел в это слово, покорился, и прибыл в этом слове, и он взял, противился, не хочу, а потом покорился этому слову, и пошел, и прибыл в слове. Раз окунулся, два окунулся. Что он делал? Он не, он не умывался, он не купался, а он пребывал в Слове. Давайте скажем, пребывал в Слове. Он покорился Слову, он пребывал в Слове. И когда написано «прибудете во мне», тогда я вас прибуду. Аминь. И когда он в седьмой раз окунулся, исцеление явился. говорит, ва! говорит, дай мне это набрать. Мешок набрал земли. говорит, все, я буду поклоняться на этой земле, потому что только Бог Израиля, Он целитель. Что-то улавливаете? И вот смотрите, люди много имен. Вот если бы он получил слово, так? От кого? От Бога получил. Не важно, слуга, пророк, кто дал тебе, это не важно. А важно Слово Божье. И если бы он не покорился этому Слову, имя уехал бы, ничего не было. Вот так и многие христиане, Библии перевод такой, Библии перевод такой, Библия такая и так дальше. А, Библия, а Бог говорит, вы знаете Слово, но не имеете Слова, пребывающего у вас. Не пребывайте. Потому нет веры, ничего не работает. А вот научитесь именно вот, принимать Слово и потом ходить в этом Слове, пребывать в этом Слове. И если пребудете в Слове, все, оно, тогда я пребуду у вас. Аминь. Давайте еще будем рассуждать. Вот я буду рассказывать некоторые примеры, и мы еще не одну проповедь будем копать. Если вы уловите этот процесс, ну, кстати, оно будет работать везде. Важно пробыть в слове. Вот я вам сказал из аэропорта. В прошлый раз я поехал в 6 часов утра, толпа была, и, короче, я говорю, я не успею. Успеешь, успеешь. Я пришел, говорю, 5 минут регистрация закончилась. Давайте новый билет. Говорит, плати тысячу долларов. Я говорю, как это, за что? за ваши ошибки и так дальше. И в 6 часов утра. И я обратился в говорю, Господи, у меня нет тысячи долларов. Это и американцы мне взяли билет. И, я, и слышу голос Божий. Если будешь веровать, ни копейки не заплатишь. Да, на самом в Америке, если меняешь там время, 200 долларов заплатил и все. Если будешь веровать, ни копейки не заплатишь. И я стоял, веровал, веровал, стоял. Короче, в 4 часа вечера без копеек <laughs> мне дали билет. И мне надо, друзья, если ты получил слово, все, а сколько воевали, ничего не будет, ничего, не дадим. Дадите все. Почему? Я, <laughs> они говорят одно, я говорю другое, и все. И прихожу к окошку, каждые 15 минут <laughs> прихожу, и все. И, все. и дали мне билет. Почему? Я получил слово. Я говорю, Господи, я благодарю за билет. Он говорит, нет билета. А я говорю, с билетом нет. А я говорю, благодарю за билет. И сижу, оно тебя накрывает. Ты ночь не спал. Это, это, там, тут ты с сумками сидишь. И все. А я стою. И когда я провел слово, то это слово дало мне билет без копейки. Аминь. Это жизнь вот такая. Вот мы должны научиться жить. Вот еще с этими поездками у меня много чего такого. Одна, когда таможня я прохожу, ну, конечно, власти надо уважать настоящие, Но я наших таможников иногда называю цыганами. Это надо, говорю, выходишь с самолета, и надо пройти цыганский табор. Стоят, просят, <laughs> лазят, это самое, дай, дай, дай, таможники, дай что-то. И мне всегда это неприятно было. И я вот еду и думаю, господи, ну, ну, ну, это, это опять эти цыгане, это опять это но ну, у меня ничего нет. Ну, что мне неприятно все было? Исполни неприятно, неприятно. Я потом чего я буду зависимый от этих грешников, созависимый? И мучиться беззаконием. Говорю, отойди сюда, что-то я возмутился, говорю, буду радоваться, Господи, слава тебе, хвала, благодарю тебя, сатана, не будешь издеваться надо мной. Я принял, я в Царстве Божьем, в радости, хвала. И слушай, мне такая радость наполнила, и я за этой тачкой, и я за таможником. Это вперед. А Говорит, что везете там? Это деньги свой повезет. Я говорю, далеко до 10 тысяч. Говорит. Сколько далеко? Ну там передачи людям попадал. Ну тысяч три. Ну да, да далеко. Давай проверим же. Ну давай проверим. Я говорю, давай. И я радуюсь. Слушайте, то всегда как-то вот я ездил, всегда как будто в напряге был. Так? Почему? Я пребывал в их, получается, грехе. соучастников был. Ну, и суд, да, до какой-то степени да. Э, потому что я знаю правду. А, а, а получается, что я мучился как бы с, этим, с этим беззаконием. А тут я говорю, нет, я буду радоваться, аминь. Я тебе, зачем мне кусок вырванные годы, пол, полчаса там или час буду мучиться, зачем мне тогда? Это, я буду радоваться, сатана, ты не возьмешь у меня эти полчаса. Это, и я славлю Бога. Вы просветили что-то там, и вдруг какая-то там буча, а он туда побежал, я за сумкой поехал, не проверяли мои сумки, ничего. Как-то, ну и такой радости проехал, говорю, Боже, слава Богу. И иногда ты будешь, ой, начальник сказал, ой, то-то, ой, то-то. И мы часто созависимы, живем в каком-то слове, которое мучит нас. А потом оно ничего не стоит. Но когда ты пребываешь в этом слове, оно мучит тебя. То какое-то, а что там будет? Ты живешь и мучишься, а потом зря отмучился. И Библия говорит, живите в моих обетованиях, живите во мне, живите во мне. И пользуйтесь этим царством. Аминь. Я тоже в Америке ехал. Всегда это сумки взвешивать, там. кто-то иногда попадешь на такое, э, вы убираете там, а потом, а там же напакуют всяких передачи все. И, <laughs> ну, что вынуть назад, иногда что вкладываешь, что можно назад. И когда это же, Господи, во имя Иисуса, я призываю царство Твое на этот аэропорт, и во имя Иисуса воцаряю благодать, и говорю, благодать, благодать по царству, помоги мне, Господи. Так, не так, Господи, все, не хочу в это дело переживать. И все. Пришел, у меня там два паунда лишних, написал 52 табличку лишних. Это, и ни слова не сказала, взял. Слава Богу. Иду, проверка, проверка, контроль. Три там очереди, где все, а четвертая, где там э, эти сердесы, пилоты на вид, эта сторона. сторона. Это. И там немного людей. Это. Я говорю, ну, слава Богу, еще буду час ожидать прохожу, даю ID, говорит, господин Белецкий, я говорю, yes, sir. Говорит, проходите туда, в эту его очередь, говорит, пропустите его, <laughs> да? потому что тут же там другой контролер, другая очередь, пропустите его. Я думаю, чего то Я пошел, дал это самое. Ремень снимать? Нет. Эти снимать? Нет. Компьютер показывает? Нет, ничего. Все. Я так ну, прошел, и там, там рентген проходит, тут без рентгена ничего. Я говорю, красота, за что такое? Слушайте, вот иногда ты, вот я прибыл в слове царства и по-царски меня обслужили. Вот в каком ты слове пребываешь, значит, в чем ты, что ты исповедуешь, то в том, то и тебе пребывает. Ты, ты исповедуешь обиду или сидишь в обиде, обида тебя, смотри на фотографию, а так перепугаешься. Это, зачем мучиться, пребывать в таком противном слове, чтобы оно издевалось над тобой. Посмотрите, Библия говорит, испытывайте, верили вы. Это провожаемый с поста одного пастора. Я рассказываю, как меня Бог обслужил. И пастор как проходит этот контроль. Я говорю, во имя Иисуса, Царство Божие на этом месте, благословим брата, чтоб пошел после поста побит, побит это, дорожки. И этот <laughs> охранник Говорит, иди туда, посылайте тоже туда. А мы сидим, смеемся. Короче, э, тоже немного людей послал, и он пошел туда. Думаю, ну, ну, что там? Ну, короче, царство работает. Аминь. И, <laughs> друзья, ну, от слов своих оправдайся, от слов своих осудишься. И каков человек в мыслях, таков и он. И где человек в мыслях, там и он. Один сидит в обиде, другой сидит в каком-то в угрюмом положении, третий где-то сидит в каком-то страхе. Зачем? У нас есть Царство Божие, где мы должны жить. Аминь. Слава Богу. Итак, Нейман не купался, а что он делал? А? Окунался, да? Окунался. Но что он делал в духовном мире? Он исполнял Слово. Он пребывал в Слове. Аминь. И когда ты пребываешь в Слове, тогда Слово пребывает в тебе. Содержимое того Слова пребывает. А Слово более живо действует. Вот так мы должны научиться пользоваться Словом Божьим. Аминь. Давайте еще возьму пару примеров, и я доверяю Духу Святому, потому что эти вещи только Дух Святой может рассказать. Давайте возьмем еще таких пару примеров. Прокаженный пришел к Иисусу. Мы эти истории знаем, но давайте мы углубимся как Бог Аврааму говорит, слушай, ну, будут дети, говори, не, не просто говори, а содержи это слово в духе, чтобы твой дух был настроен. Вот посмотри на песок, читай, Маша, Петя, Вера, Вова, Вова, там, возьми в руки там, Иван, Степан, та, та, та, вот, трудно перечислить, сколько же у меня детей будет, да? Вот смотри на звезды, раз, два, три, что-то, сбился что-то, начинай по-новому. И вот все время подогревай свою веру чтобы ты пребывал в Слове, что будет так, будет так, я верю, я отец народа, будут дети, аминь. И когда ты вот так веришь, то Слово, хранишь это Слово, тогда в себя в Слове, тогда Слово пребывает в тебе, аминь. Итак, прокаженный, он прокричал, Иисус, помилуй меня. Иисус пришел и говорит ему, иди покажись священнику. Давайте чуть-чуть вникнем в эту картину. Мы как бы ее знаем. Если взять по плоти его мышление, говорю, Господи, священник меня выгнал за город, потому что я прокаженный. Зачем я к нему пойду? Ты единственный целитель. Никто не может исцелить от проказа, ты единственный. И я к тебе пришел. И если ты меня с проказа отсылаешь священнику, который ничего не делает, только осматривает, выгоняет из города, так это же ты издеваешься надо мной. Ну, ну, логика, друзья. Я говорю по, по моей натуре. Я хватился за ноги или, или кричал бы, бежал бы за ним, пока не сился, потому что это единственный источник. Но он, Бог, послал ему слово. Давайте скажем, послал слово. Евреи написали, послал слово и исцелились. Вот тот, же за то же змея. Послал слово, и слово исцелили. Они потом это змея тягали, а он не работает. Почему? Потому что слово работает. Вот тогда, когда смотрел по слову, тогда исцелялись. И вот люди часто не замечают, что как работает Слово Божие. А мы должны копать. И Библия говорит, если прибудете в Слове, то вы мои ученики. И, и познайте истину, и будьте свободны от всего. Так написано, Иоанна 8:32. Итак, я бы орал бы, сказал бы, Бог, ты единственный враг, ты единственный шанс. Я уйду, священник опять меня выгонит за город, скажет, ты прокаженный. А где я тебя найду? Ты то там, то там, то там, где я тебя найду? И все. Я бы орал бы, кричал бы, помилуй. А он принял слово кротко. Написано, «Ну, покорите слово, примите кротость от создаемых слово Он принял и пошел к тому же священнику, который выгоняет прокаженных за горы. И когда он покорился слову, прибыл в слове, послушание Слова Божия, тогда по дороге исцелился. Потому что Слово, если ты пребываешь в Слове, Тогда слово, а какое слово? Он просил исцеления, и Бог дал ему слово исцеления. И тогда исцеление появилось. Другому говорит, иди слепому, покажися, э, купайся, покупайся в купальне села. Он пошел, покорился Слову, и когда он шел туда, он не шел просто, он исполнял Слово, он пребывал в Слове. И когда он пребывал в Слове, тогда Слово исцелило его, он прозрел улавливаете? И Библия говорит, испытывайте, верили вы или нет. Сами себя. Короче, у нас, я чувствую, это будет целая серия проповедей. Потому что, э, если мы не уловим это, дайте нам, пожалуйста, Марка 11 главу. У нас оно не будет работать. Марка 11 глава. Написано, имейте веру Божию. Кто скажет горе сей, поднимися и вернись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Посему говорю вам, все, чего не все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. Но смотрите, что Библия говорит. Если кто скажет горе сильнее, да. Смотрите, первое, но поверить, что сбудется по словам его. Сначала, смотрите, не говори, сначала ты поверил. Я вот верю, что я сейчас скажу, и будет мне по моим словам. Сначала вера, а потом слова. Если ты не пребываешь в А вера откуда? А слышание. А слышание откуда? от Слова Божия. Итак, если я получил Слово Божие, я должен сначала прибыть в этом Слове. И я верю, что вот я возьму сейчас, скажу Слово Божие на эту ситуацию, и будет мне так. Аминь. Если ты, а если ты не веришь, а просто говоришь, не будет. Почему? Потому что ты не пребываешь в Слове. Если ты пребываешь в Слове, тогда и Слово пребывает в тебе. Если ты не пребываешь в Слове, тогда и Слово не пребывает в тебе. Если я, например, вы, я вам говорил о радости, когда вы были, ну, какой-то вспоминали радостный день, тогда и радость пребывала у вас. Если я говорил о печали, вы были в печали, так, ну, в слове печали, тогда и печаль пребывала. А если вы сейчас этим слушаете меня, например, в том не пребываете, то ни печаль, ни радость вас не тревожит. И Библия говорит, что сначала прибудь в слове, если ты сказал что-то, вот получил Слово Божие, ты принял это Слово, стал в этом Слове, и потом говоришь это Слово. Я думаю, мы в следующий раз будем проповедовать. Смотрите, как оно работает закон. Если, например, я хочу, чтобы у меня было плод вишни, я должен стать вишней. Если я хочу иметь орех, я должен стать орехом. Ну, подобно рождает подобное. Я должен, если я хочу, например, исцеление, я должен взять слово исцеления, стать в этом слово исцеления, и слово исцеления должно высти через мои уста. Тогда, ну, я, если я пребываю в слове исцеления и говорю о слове исцеления, тогда будет не исцеление. Если, то я в ранах Иисуса исцелен. Если я пребываю в слове, что Отец народ и говорю, что я Отец народ, тогда будет мне дети. А если Авраам не пребывал в слове, а просто будут дети, будут дети, детей не было. Почему? Потому что подобное рождает подобное. Смотрите, слово исцеление рождает исцеление. Кукуруза рождает кукурузу. Горох рождает горох. Я, отец народу, рождаю детей. Я получил неиман слово исцеления и окунулся я принял это слово, покорился этому слову, и тогда это слово принесло плод по роду своему. Поэтому, прежде чем что-либо говорить, прежде вот люди молятся, не надо, друзья, как болтать, извините, нельзя тратить время, написано, представь себя пред Богом. Написано, нечестивый не представляет пред Богом. Они много слов не молятся. А говорит, а вы немного молитесь. Отец знает, чем вы имеете нужду. Вы возьмите Слово Божие, и встаньте на это Слово, прибудьте в этом Слове Божьем. И когда пребываете в этом Слове Божьем, ну встали, тогда действуйте согласно это Слову Божьему, как тот Нейман, как тот прокаженный. И если пребываете в Слове, тогда Слово Божье пребудет в вас. Друзья, вы ну, молитесь об этом. И это у нас заработает. Это у нас прибудет. Мы научимся этому делать, на, в этом пребывать. Аминь. Аллилуйя. Давайте еще пару примеров посмотрим. Есфир, она царица. Но написано слово царя власть. Давайте скажем, слово царя власть. И есть приговор, что она и все, и все евреи должны погибнуть. Это царское слово. И когда она пала к ногам царя и просила милости, царь говорит, я не могу отменить указ. Но он снял перстень и говорит, на тебе перстень. Какой перстень царя? И давайте скажем, слово царя власть. Все. Значит, это слово, когда царь пребывает на престоле, и у него перстень, и какой там приказ написали, он скрепил, то слово царя власть. Это вот точка, если я пребываю слове царь и я говорю, тогда царь рождает плоды власти. Аминь. А если я из эсфир, царица, говорю, пишу что угодно, но не, я не царица, э, то есть я не, не имею власти царя, тогда вот это дерево царя рождает плод власти как кукуруза рождает кукурузу, помидоры помидоры. Сад рождает слова власти, другой породу, другой род. Вот я, царица, не имею права рождать слова власти. Почему? Потому что, давай скажем, слово царя у нас. И чтобы мне рождать, например, я хочу рождать орехи, а я, например, там вишня. Мне надо стать вишней. Тогда я буду рождать вишню. Аминь. Поэтому, чтобы э, рождать слова царя, перстень, царь снял и дал царице. Тогда практически царица Есфир села на столе царя, на престоле царя. И когда царица писала указы и ставила перси с Мордахеем, тогда это было слово царя власть, подобно рождает подобного. Аминь. И она работает. Если бы она не прибыла в слове царя, сказала, царь, да не надо перси, мы сами напишем. Она не прибыла в слове власть ее слова были бесполезны. Понятно? Поэтому Библия говорит, что Он дал все обещания Иисусу Христу и заключил с Ним завет. И все обещал Ему. А мы, когда крестимся в Него, то мы становимся как Исфир, тем, кем является Артаксеркс. Аминь. И мы там, где Артаксеркс, в том же дворце. Аминь. И мы можем делать то же, что и Артаксеркс. И говорит, пишите, что вам угодно с этим перстнем. И царство будет выполнять. Надо оружие, пишите оружие. Надо вам то-то, пишите, что вам угодно. Давайте скажем, пишите, что вам угодно. Аминь. И она писала и начала работать. Почему это начало работать? Потому что она прибыла власти царя. Скажите аминь. И поэтому Библия говорит, как вы крестились в Иисуса Христа, так и ходите в Нем. Скажите аминь. И если мы, а вот люди говорят, о, Иисус, там где-то я, там это, Господи, помилуй. Слушай, не работает. Библия говорит, как вы приняли Иисуса, знаете, Колоссянам вторая глава. Библия говорит, как вы приняли Иисуса Христа, так и ходите в Нем. Вы облеклись в Него, вы крестились в Него. Учитесь ходить во Христе Иисусе. Аминь. Э, э, во Христе Иисусе. Фараон снял перстень. Он один имеет право управлять. Давайте скажем, слово царя власть. Аминь. И когда он снял перстень, так, и отдал Иосифу, то даже если фараон что-то решил там написать, какой-то указ, а его слушать не будут. Говорит, позовите, скажите, Иосиф, Иосиф, поставь, пожалуйста, мне печать. Это, потому что царского указа фараона не будет слушать. Почему? У кого власть теперь? У Иосифа. Почему? Потому что перстень. Чье теперь слово власть? царя Иосифа. Почему? Потому что он прибыл в этом слове, он взял этот перстень, и он ходил с этим перстнем. Аминь. Поэтому я почему вначале говорю, что многие говорят, Господи, дай, дай, дай, Господи, сделай что-то, Господи, сделай. Артаксет говорит, если я сейчас буду делать, то я по этому закону должен Есфир тебя первый голову отрубить и всем остальным. Аминь. Закон не поменяется. Бог говорит, если я буду царствовать, вот так, то вы все грешники, я вас должен казнить и преисподню. Так? Но написано или нет? А Бог говорит, а я вам даю во Христе власть. Я вам даю во Христе перстень, и вы сегодня действуете. Пишите во имя Иисуса что вам угодно, и все обетования в нем дай аминь. Написано, посему, как вы приняли Христа Господа, так и ходите в нем. Давайте хором скажем, посему, как вы приняли Христа, Иисуса Господа, аминь, так и ходите в нем. Кто наш Господь? царь царей. Аминь. Где он? На небесах. Что ему дано? Все. Все завещания ему. И вы крестились в него. Аминь. Где вы духом находитесь? Во Христе. Где он? Где вы? Ну, на небесах. Аминь. Кто он? А вы кто в нем? Цари и священник. Аминь. Вот поэтому, когда мы пребываем в нем, мыслями, как во Христе Иисусе, и начинаем с этой позиции действовать, тогда все обетования «дай аминь». А если нет, то мы попрошайки. Но мы не цари, священники. Да, Бог милостиво э, помогает, но оно не срабатывает царство. Аминь. Какой пункт номер один нашего ведения? Во Христе. Вот это то, что Бог дал. О чем вот мы постоянно о том и том же говорим, во Христе. Кто мы во Христе? Сыны, наследники Его пророды. маленькая горошинка такая же, как и большая, маленький кипарис такой же, как большой. Все качества нам переданы, поэтому Отец нам передал все качества, и мы качества имеем наследники. Второе, мы одно с Ним, я и Отец одно. Есфир и артасец одно, Он дал перстень, и мы в Нем то же самое, что и Он. Третье, кто цари и священники. И давайте мы возьмем вот такой урок. Утром я встаю, и вот это утро, вот это утро, вот рука, она моя рука. Ей утром надо искать. Василий, Василий, умоляю, я хожу в твое присутствие. Умоляю тебя, Василий, не оставь меня. Вот, ты что, нормально, что наелась? Мы с тобой одно. Пункт номер два – видение. У нас одна фамилия, а у нас то-то. Вот а ладно, сейчас подкинем что-нибудь сюда. И что я съем, то и тебе будет. Бери, насыщайся мною. Аминь, все мое твое. Вы во Христа крестились? Вы одна кровь и плоть? Вы кость от костей? Утром что надо? Утром вставать, что надо делать? Славить Бога за то, что я во Христе славить Бога за то, что я во Христе. И благодарить Бога, что я в небесах. Я в славе, дайте, пожалуйста, евреям еще 12 главу. И Евреям 12 главу. 12 глава 22 стиха. Но вы приступили к горе Сиону, городу Бога Живого, небесному Иерусалиму, к семам ангелов, торжествующему собору церкви первенцев, написан на небесах, судили всех Богу, к духам праведников, достигших совершенства, и к ходатаю Нового Завета Иисуса и крови кропления, говорящим лучше, нежели Авелова. Аминь. Когда вы утром духом просыпаетесь, вы молите, сатана вам напомнить, как вам там жена где-то достала. Или вы можете вспомнить, как вас что-то там аварика, или вы можете жить в аварии. Вы можете вспомнить там босса свое, и можете мучиться. Можете вспомнить, как таможенников я, и думаю, почему мучился так? чужом самолете мутся. Отойдите, слушайте. А Бог говорит, а вы можете духом сидеть на небесах. И утром сказать, он не где-то, а говорит, Отче, я благодарю, что я в Тебе. Я благодарю, что я во Христе. Поправить корону на голове. Аминь. Прославить Бога. Начинать славить Бога. И когда вы, вы не успеете поздороваться со всеми, так? Вы не успеете все э, исповедовать как оно прибудет, как я вам говорю, вы только вот, я вам делал эксперименты, вы только начинали о радости что-то вспоминать, и радость прибывает. Вы приходите в другое слово об обиде, и обида начинает уже, улыбка исчезает. Так его будет прибудьте в моих обетованиях. Если прибудьте во Христе, прибудьте в Слове Моем, то и радость прибудет, и вера прибудет, и сила, и помазание. Все прибудет в вас, царство прибудет в вас. Аминь. Поэтому утром вставайте и начинайте говорить, Господи, я встаю, и я был, я был как-то в гостинице, проснулся после поста, слава Божия наполнена, и я плачу. Бог говорит, смотри, вот это твое сердце. А оно, как ты уже не помню детали, оно Василие, оно закрыто в тебе, и оно то, то же самое. Да. И говорит, оно все, что ты, то и оно. Да. И говорит, и в мое сердце. и в мое сердце. Вот, вот живи так во мне, как это сердце в тебе. Жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Аминь. Вы в нем сокрыты. Вот живи Я плачу. Говорит, ты сейчас эту ногу помоешь душевой, это самое, а обоишь, оденешь. Я говорю, да. Говорит, говорю, и ты, косит кости мои, и я тебя люблю. И я забочусь. Чего ты все время какой-то виновный, как в кустах, как Адам? Почему ты не живешь мной, не питаешься мной? как ветка накормил. Аллилуйя, привет, Маша, Петя. Как я? Все хорошо, меня питает, греет, все хорошо. Вот решила родить три яблочки. А, а может еще два посмотрю как-то. Не сломаюсь ли. Она обеспечена. И вот утром надо вставать в любви Божьей, как Адам и Ева в раю Христос вернул. И славить Бога за любовь, славить Бога за питание, славить Бога, что я самый счастливый человек, в самом счастливом месте. И начинать славить Бога. Аминь. И вы будете, когда вы начнете славить Бога, ангелы, доброе утро, прославьте Бога. Где-то там Петр ходит, Иоанн ходит, где-то там святые все, духом праведника приступили. Начинайте славить Бога, благодарить Бога, и вы увидите, что вот это климат неба, обстановка неба, она придет в вас и вы будете жить в славе. А потом дети, вы будете их обнимать с любовью, вы будете жену с любовью обнимать. Выйти видите, эта слава, благодать, она распространится по всему дому и будет почивать на вас. Аминь и вы пойдете на работу ну, в Боге, в славе Божьей. И так, как вы приняли Христа, так и ходите в Нем. И когда вы в Нем пребываете, тогда и Он в вас пребывает. Аминь. Ну что, время убежало. Давайте мы начнем практически ходить в видение. Утром вставайте, и пункт номер один видения: Я во Христе на небесах. И увидьте себя духом на небесах. Увидьте Бога не где-то далеко, а глаз глаз увидьте, что вы во Христе Иисусе. Я еще буду об этом говорить, но нужно практически в этом понять. И тогда то, как вы видите себя, каковы вы в мыслях, где вы в мыслях, там и вы. И кто вы в мыслях, то и вы. Если вы видите себя, я саранча, погибнете. Если вы видите, что мы во Христе больше, чем великаны, мы их съедим как хлеб, тогда Бог явится с вами, и вы будете ходить по вере. Аминь. Давайте станем на ногу дорогая церковь, я могу только передать слово. Тот пророк, тот пророк не, вернее, слуга пророка был в каком-то халате и передал Нейману слово. Пойди покупайся. Прибудь слово. И не важно, какой у него халат, и не важно, какой пастор Василий, я проповедую Слово Божье. А вот прибыть в Слове Божьем, это от вас зависит. И вот научитесь ходить во Христе. Представьте, что вы во Христе. Увидьте себя во Христе. Вы крестились, облеклись во Христа. Аминь. Я часто, вы знаете, тренировал. Я благодарю Бога за то, что Он меня прошел. Он меня провел. В одной организации я пришел дворником ради квартиры. Получил квартиру. Потом через полгода я стал начальником над дворниками. И мне надо было ходить в этом области. Вася, Вася, Вася. Это а вас уже начальник. И надо было до образа командовать. Потом меня быстро через полгода для мастера поставили. Опять вот, о, Вася, Вася, те, которые мои со мной были. И надо было опять ходить в этом образе. Начальник молодой, надо было учиться ходить. Потом поставил меня инженером. Опять же, вот эти мастера, о, Вася, Вася, Вася. А мне, Вася уже начальник, а вы надо было на место ставить как-то учиться. Потом старшим же, потом главным инженером управления. И приходит мастера инженера, о, Вася, там тебе премию выпиши, Вася, это самое, это самое. Я говорю, а ты что тут тут делал? Ну, Василий Николаевич, ну, пожалуйста, об этом я больше не буду. О, другое дело. И слушайте, я посмотрел, что даже тебе должность дали, а тебя никто не слушается. А, а, а, а, а. Надо в образ <laughs> войти. И ходить в этом образе. И когда ты в образе ходишь и говоришь, ведет себя как главный инженер, начинает, ну, Василий Николаевич, ну, хорошо, ну, машину выпишите, ну, ну, то-то, ну, вот тут зайдите, там, то-то. Все, все начинает по-другому говорить. А когда ты Вася, то вот и с Васей с тобой так и общается. И Бог говорит, вы сыны Всевышнего, вы боги, дети мои. Но если не поймете, не будете ходить, вы умрете как человеки, пойдете как каждый из них. Поэтому, если мы не пребываем в Слове, слово не пребывает в нас. Кто исповедует меня перед людьми, того я исповедую перед ангелом, перед всеми. А кто постыдится меня и слово мое, того я постыжусь. Поэтому Библия говорит, если не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Оно не будет работать. Поэтому надо видеть себя, не я, а Христос. Прибежали к Петру, говорит, во, хромой, с детства, там 36, 8 лет. Как он исцелился? Он говорит, что вы смотрите на меня? имя Иисуса на мне написано. И именем Иисуса, который я блек, я в нем хожу, я его именем это сделал. Аминь. А если бы не было имени Иисуса, он не был во Христе, ничего бы не было. Вот почему много христиан говорят, почему не работает, почему не работает. Дайте, пожалуйста, последнее слово, извините. 2 Коринфянам 1.20. 2 Коринфянам 1.20. Ибо все обетования Божьи где? В нем, да? И в нем аминь. Слава Божию через нас. А слово царя – власть. Кто царь? Иисус. У кого власть? У него. И если мы не в нем, мы имеем власть? Нет. Значит, как вы приняли Христа, так и ходите в нем. Вот пусть вам Дух Святой каждому нарисует картину. Апостол Павел говорит – вы ищете доказательства, что Христос говорит во мне. Он не бессилен, видите, Он действует, кто-то исцелился, кто-то спасся, аминь. Он говорит, испытывайте себя, верили вы или нет. Вы веры, вы выходите в вере, вы веры. видите себя во Христе. Вы видите, когда вы говорите, что Христос в вас. Вы видите, что когда вы в нем, тогда Он пребывает. Говорите, что говорит, как слава Божия. Продолжим следующее воскресенье. Рассуждайте об этом, пожалуйста. Говорит, или вы не самых себя исследуете, или вы не знаете сами себя, или вы не знаете сами себя, что Христос в вас. Раз гораздо вы не то, что вы есть. Испытывайте, исследуйте, верили вы. Отец Небесный, я благодарю, что Твое Слово рассеяно, и Дух Твой опустился, и слава Твоя покрыла зал. Я благодарю, что все мы во Христа, крестившиеся, во Христа облеклись, и нам дано это слово. Но Авраам 20 лет слово это имел, но не ходил в этом слове. А только один год взял это слово, облегся в это слово, ходил в это слово, исповедовал это слово, воздел это слово, и за год стал наследником миллиарда мы сыне дети Авраама. Отец Небесный, мы ходим, мы знаем, что мы во Христа крестились. Пожалуйста, Дух Святой, во имя Иисуса напомни, настал, открой, вразуми, чтобы мы не занимались пустоцветом, чтобы мы не занимались пустотой, чтобы мы не били воздух, а во Христе царствовали, чтобы мы ходили в Нем, царствовали им, чтобы двигали полки ангелов, аминь, двигали царство, аминь. Оно подчиняется только Иисусу. Дорогие, Бог ничего не может делать. Если Бог будет делать, мы все сгорим. Церковь должна действовать, Есфир должна действовать. Спасение Израиля не от сердца зависит, а от Есфиры зависит. У нее власть. И сегодня Бог говорит, я даю вам власть, я даю вам силу, Поэтому во Христе все, что я, вы есть. Аминь. Все, что имею я, вы имеете. Научитесь ходить. Пребывайте в Слове, спите в этом Слове, вставайте в этом Слове. Другой ничего не могу дать. Ничего, ничего, кроме Слова. Аминь. В Слове все. Слово – это Бог. Слово – это Царство. Слово – это все. Благословляю вас во имя Иисуса и исповедую, что Бог над вами, вас и через вас – Исповеди, что во Христе Иисусе вы все стоите, и все обетования да и аминь. И как вы приняли Христа, так и ходите Во славу Его. Аминь. Аллилуйя. Слава